gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. el mundo no cambia con nuestra opinión, sino con nuestro ejemplo. Las personas más bellas no son perfectas, son especiales. Gran Canaria, accesible. Gracias. El mundo no cambia con tu opinión, pero sí con tu ejemplo. El universo es diverso. La única persona que tiene derecho a definirte eres tú misma.